سڵاوێکی گەرمتان لێ بێ بینەرە خۆشەویستەکان بە ڤیددیوەیەکی نوێ و دێمە خزمەت ئێوەی بەڕێز ئەگەر هاتو ڤیددیوکەتان بە دڵ و ئەوە لایکی ڤیددیوکە بکەن و و بیرشتان نەچێت سەبسکرایب کەناڵەکەمان بکەن و ئەگەریش بۆ دڵتان نەبوو ئەوە دیسلایکی ڤیددیوکەمان بکەن و و تێبینیەکانیشتان لە کۆمێنت بنووسن فەرمون ئێوە ڤیددیوکە سڵاوی خوای گەورە لە گشتان بێ ئازیزان خۆشحاڵم بۆی بە یەکەموانەی تورکیەوە دێمەوە خزمەتتان دووبارە تکایە جوان گوێ بگرن چونکە پەیوەندی بەوانەکانەوە هەیە ئاشکرای لامە شوێنێک پۆستیەوەم کردوانەی تورکی دەڵێمەوە لێرە بەلۆی دەست بەوانەکە بکەین حەزەکەم ڕووکردنەوە تام دەمێن لە سەپەتوک و شێوازی فێرکردن و پەرتوکەکە ناوی گۆ کشایە چار ئاستە، ئێمە لە ئاستی سەرەتاوە دەست پێ دەکەین تاوەکو کۆتا ئاست و زیاتر گرنگی بە گفتوگۆ دەدەین هەرچەندە ڕێزمانیش پشتگوێ ناخەین. خۆی خوێندنەوە و گفتوگۆ و نووسین و ڕێزمانە. پەرتووکی ئاستی یەکەم لە ژێرەوەی ئەو ڤیدیۆیە دادەنێم. لەگەڵ پەیجی فەیسبووکی تایبەت بە تورکی، لەوێ زیاتر لە سەوی وانەکان و چالاکیتان فێر دەکەم. گروپەکیشم دانایە لەوێ دەتوانن پرسیارەکانی خۆتان لێ بکەن و بیریشتان نەچێت لەوێ ساڵانە خول دەکرێتەوە بە بێ بەرامبەر. هەموو ساڵەکیش دەکرێتەوە لە مانگی حەفت. ئینستگرامەکیشم دانایە ئەوانەی بە ئینستگرام زۆر لە خەتن تایبەتە بە تورکی. ئەگەر حەز دەکەن وانەکان بە زوویی دابنێم لایکی ڤیدیۆکە بکەن سەبسکرایب کەناڵەکە بکەن و زەنگۆڵەکەش داگرن و ئەگەر شێریش بکەن ڤیددیوەکەم ئەمن زیاتر مەمنونتان دەبم با دەست پێ بکەین قەلم و ڕقەک لە دەست بگرن لەبەر نووسینی خاڵە گرنگەکان بیرشتان نەچێ لە کۆتایی هەموو ڤیددیوەک پرسیار دادەنێم لە کۆمنتی چاوەڕێی وەڵامتانم و ئەوەی سەبسکرایب کەناڵی نەکردێ بابی کات و زەنگۆڵە دابگرێت بۆ ئاگاداربوونەوە لەوانەکان ئەو ڤیدیۆیە سەد لایکی تێپەر کرد وانەی دووەم ڕاستەوخۆ دادەنێم. زۆر لەسەری نەڕۆین بەڕێزان فەرموون با دەست پێ بکەین بووک هارف پیتی گەورە کوچوک هارف پیتی بچووک ئۆکونوشو شێوازی خوێندنەوەی ئۆرنێک کێلیمەلار کەلیمە نمونێ کەلیمەکان ئا چێ، چانتا، واتە جنتا. بەڕێزان ئەوانە گرینگن ئاگادار بن تێکەڵیان نەکەن. دێ، دێ، دێ دێ، واتە باپیرە. ئێ، ئێ، ئێکمێک، واتە نان. فێ، فێ، فیل. غ دەخوێندرێتەوە. دەنگێکی نەرمە هەست پێ ناکرێت بۆ نموونە سەیرکە نموونە لە خوارەوە هەیە، ئاچ، ئاچ، بەو شێوازە. هەر هەست پێ ناکەی کە خوێندرایتەوەش. هێ، هێ، هۆڕۆس واتا کەڵەشێر. ئڵ، ئڵ، شک. واتا ڕووناکی. ئی، ئی، ئینێک، واتا چێڵ. ژێ، ژێ، ئەوە بە ژێ دەخوێندرێتەوە، ئاگەدار بن. ژێنێرەتۆر، واتا مۆلیدە. کێ، کێ، کەلێم. واتە، قەلەم. لێ، لێ، لیمۆن. واتە، لەیموو. شازدەم. مێ، مێ، مەسە. واتە، مێز. حەڤدە. نێ، نێ، نۆکتە. واتا نوقتە هەژدە. ئۆ ئۆ ئۆکوڵ واتا قوتابخانە نۆزدەم. ئۆ ئەوە ئۆ ئاگەدار بنەوەی تازە ئۆ بوو ئەوە ئۆ ئۆ ئۆردێک واتا مناوی بەڕێزان ئاگەدار بن تێکەڵی نەکەن چونکە مانای وشەکەش دەگۆڕیتن پیتەکان بەخۆی هەر پیتەکانە پێ پێ پەڕە واتا پارە ڕێ ڕێ ڕادیۆ واتە ڕادیۆ. سێ سێ سوت واتە شیر. شێ شێ شیشێ واتە شوشە. تێ تێ تێلێفۆن واتە تەلەفۆن. ئوو ئەوها ئووی ئاسای ئوو ئوچاک. واتە تەیارە ئەوەیان ئو ئاگەدار بن ئو ئوتو وتی واتە ڤێ ڤێ ڤازۆ ڤازۆ هەڤازۆی لە هەندێک شوێن بە واتای گۆزەرێ بۆ جوانکاری کەوا بەکاردێ یێ. زێ، زیل، واتە جەڕەس. بەڕێزان ئێستاکەش با بێینە سەر ئەو پرسیارانەی کە لە بۆ ئێوەم داناوە ئەوانەی کە تێنەگەیشتن دووبارە سەیری ڤیددیویەکە بکەنەوە یان لەو کەلمەی کەوا تێنەگەیشتینە دووبارە سیرکەنەوە فەرمون با بچینە سەر ئەو پرسیارانەی کە لە بۆتانم دانایە ئەوانە دەنجیان چییە دەنگیان چیە و پتیانە. لە کۆمێنت چاوەڕێی وەڵامەکانتانم وەڵام یەکە بە یەکەتان دەخوێنمەوە وە ئەگەر پێتان کرا نمونەکیشم بدەنێ لەسەری و بیریشتان نەچێ هەموو وانەیەک پرسیاری لە کۆتای وانەکەی دادەنێم ئەمە یەکەم وانە بوو، بە هیوای سوود و تێگەیشتنتان. پێویست ناکات داوای شێوازی خوێندنەوەی بکەن، چونکە پێویستە بە خۆتان بیخوێننەوە. ئەم کاتە و هەموو کاتێکتان هەر شاد بیرتان نەچێن ڤیدیۆی بگاتە سەد لایک ئەوە دەست بۆوانەی دووەم دەکەم وانەی دووەم پۆست دەکەم کاتێکی خۆش بۆ گشت لای